Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aileme hiç haber vermeden ee, kaç ay geçti onu bilmiyorum ama e, hiç haber vermeden sürpriz olarak Kore'ye gidiyorum. Memleketime dönüyorum. Bu sabah annemle konuştum. İşte neredesin, nasılsın bilmem şeyleri selamlaştık. Ben diyorum ki işte ben e, iyiyim, İstanbul'a gidiyorum falan falan. Ama şimdi Jiplerdeyim. Havaşa bindim. Otobüsteyim. Havalimanına gidiyoruz. Esenboğa Havalimanı'na çok heyecanlandım. Sonuna kadar izleyin. Aşağıda yemek yiyorlar. Abo. Benim yemeğime bakalım mı arkadaşlar? Kahvaltım. Yumurta. Hatta ne ile birlikte gidiyorum bu. Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hmm, saat 10 onu 5 geçiyor. O. Uçağımda 11-20 geçe kapıya gideceğiz. Şöyle iç hatları buraya gideceğiz. Çok heyecanlandım. İstanbul'a uçacağız. Ondan sonra Atatürk Havalimanı'na geçiyorum. Gidiyoruz. Hadi iyi yolculuklar. İlk önce 110 e, numara vermişlerdi. Ondan sonra oturup oyun oynarken Angry Bird oyun oynarken 305'i değiştirmişler. İşte bekliyorum. Abo. Biniyoruz artık. Abo. Hevası havaları. Nereye gidiyorum? Kadıköy mü ya? Kadıköy yönü diyor ama bilemedim. Bakalım kaybolmasam. inşallah Metro geliyor. Çok korkuyorum. Metro gelirken çok korkuyorum. Teyzeleri bana değişik değişik bakıyor. Çekik diye mi acaba? Abo. Bakın arkadaşlar geliyorlar. İstanbul'un metrosu. Ankara'da çok kısa ama. Ay. Derdi. Biniyoruz. Marmara'ya geçiyoruz. Dışarı çıkım için ya Allah Allah. Yani Koreli olarak Türkleri Marmara'yı nasıl biniyoruz onu anlatacağım. Sağda mı bineyim solda mı bineyim dedim ama burası buradan kalkıyormuş son durak. Şuradan geliyor. Bekleyin. şöyle değil mi? Bakın. Şöyle. Ben şurada insanlara akıyor. Oradan çıktım. Şurada metro varmış. Hadi gidelim. Kalk bakalım artık Yeni kapıdan geliyoruz. Aslında yemek için dışarı çıkmıştım ama hiçbir şey yok. Tekrar yiyorum. Arkadaşlar bu ıı, metroymuş metro. Kapılarımız, kapılara hesaplar, tehlikeli ve hesaplar. Lütfen kapılara hesaplarınız. Play Store'dan ürün alınca olur. Gelecek istasyon sağ Next station sağ İşte burası Atatürk Havalimanı. Benimki Lufthansa değil. Hatta first class'te değil, business'te değil. Bakalım ee, saat 7.25 geçe Dubai'ye giden benimki he he kısmındaymış benimki. <clears throat> geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Burada Emirates. Ay gidiyorum. Ay gitsem artık ben şey yemeyeceğim ya. Çok sinirim bozuldu ya. Lahmacun ve e, şey içemeyeceğim. Ayranı içemeyeceğim. Çok sinirlerim bozuldu. Emirates. Ben business değilim. O zaman şöyle. Oo bu Çinliler var. Oo. Bu Emirate olduğu için çok yabancılar varmış. Yani mesela servis, içindeki yemekler, koltuklar, bilmem ne puanları veriyorlar. Ondan sonra ee, dünyanın birinci alan Emirates. İkinci de e, neydi? Emirates değil de Katar mıydı o ikinci olmuş. Üçüncü ise Türk Hava Yolları. Ben bileti almaya gidiyorum. Haydi bakalım iyi yolculuklar.